ಇಂದು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನೂತನ ಸಚಿವ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಿರಿಯೂರು ಶಾಸಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಯಾದವ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು ಹೌದು ಇಂದು ನೂತನ ಸಚಿವ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು ಈ ವೇಳೆ ಕೋಲಾರದ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಕೋಲಾರಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಆಗಮಿಸಿದ ವೇಳೆ ಯಾದವ ಸಮುದಾಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಬರೀಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮುಖಂಡರು ತಡೆದು ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗುತ್ತಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾದರು ಇನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದರು ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬಂದ ನಂತರ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮುಖಂಡರು ಹಿಂದುಳಿದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಏಕೈಕ ಶಾಸಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನ ನೀಡಿದರು ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಾದವ ಸಮುದಾಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಬರೀಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳನ್ನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು ಕೋಲಾರದ ಸಂಸದ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಕೆಆರ್ಪುರಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಶಿರಾ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಆದ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ತನಕ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ನಾಯಕಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಶಾಸಕಿ ಕೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು ಯಾದವ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದಿನ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಮುನಿರತ್ನವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ನಾವು ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ ನಾವೇನಿಲ್ಲೇನು ಸ್ಟ್ರೈಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನಲ್ಲ ನಮಗೂ ಅರಿವಿದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನೊಂದಿರೋರು ನಾವು ನೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಗು ಇತ್ತು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಇವರು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ನಂತರ ಜೊಳ್ಳೆಯವರು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರನೇ ಮೀಡಿಯಾ ಅವರೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ನಾಯಕಿಗೆ ಈ ತರ ಅನ್ಯಾಯ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಾವರೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಜನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಾಗ್ರಂತ ಕಿಗುಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಗೋದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಗ್ತಾರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೆಸರಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂತು ಬೇರೆಯವ್ರ ಪಾಲಾಯ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದೀವಿ ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುಸಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ನಮಗೂ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮದು ಸುಮಾರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಯಾದವ ಸಮಾಜ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಯಾದವ ಸಮಾಜನ ಇವರು ತುಂಬಾ ಕಳಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಗು ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಬರೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು ಸಿಕ್ಕೋವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ